Moja ya makosa ambayo nimekutana nayo watu wengi wakiyafanya na wengine hawaelewi waende wapi au wafanye nini, ni kuhusiana na swala la software zipi watumie, software ipi ni sahihi, na je, kuna combination ya software ambazo zinafaa kwa ajili ya kudesign logo.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 Uh, nimekuwa nikiulizwa maswali mengi kupitia DM na pia nakuwa naona kwenye magrupu ya WhatsApp mambo mbalimbali ambao watu wanakosea kuhusiana na logo. By the way, logo ni moja ya item muhimu sana katika brand identity. Brand identity, bila logo vitu vingi sana haviwezi kufaa au kuwegi Kwao ni item ambayo inaitakiwa umakini mkubwa na iweze kupewa uzingativu mkubwa wakati wa kuiandaa kazi hiyo. So kumekuwa na software nyingi ambazo zimekuwa zikitumika tangu miaka ya nyuma katika kudesign logo, though teknolojia zimekuwa zikibadilika na zikienda kudevelop zaidi na kuwa vizuri. So nataka tuzungumze kuhusiana na software. Kwanza kabisa logo ni project ambayo haitahitaji software moja tu ili kukamilika katika kudesign. Kuna several software ambazo zinatumika kwa ajili ya kukamilisha mchakato wa kukamilisha logo project. Nataka tuzungumze kuhusiana na software tatu ambazo zinatumika katika kukamilisha mchakato wa kutengeneza logo na software hizi zimekuwa zikitumika zaidi na mimi binafsi, lakini pia zinaapia kwa madizaina wengi, lakini pia nitazingatia zaidi industry standard. Nitazungumza pia kwa habari ya software zingine ambazo zimekuwa zikitumika na nitatoa uh, hoja ni kwa nini labda sitazirecommend wewe uzitumie wakati wa kudesign project zako za logo. Software ya kwanza kabisa ni Adobe Illustrator. Adobe Illustrator ni software ya kampuni ya Adobe na ni vector file au vector based program ambayo inatumika kwa ajili ya kudesign uh, faili za vector. So ni nzuri na intuitive kwa ajili ya masuala ya kudesign logo kwa sababu ya namna ilivyotengenezwa, interface yake na tools zake zilivyo, tools kama pen tool, pathfinder, shape builder na zingine nyingi ni tools ambazo zimetengenezwa na zinarahisisha zaidi mchakato wa kudesign icon mbalimbali pamoja na wordmark logo na aina nyingine za logo ambazo zinatumika na brand tofauti tofauti kwa hiyo nitakurecommend kutumia adobe illustrator kwa sababu ni software ambayo ina uwezo mkubwa wa kuzoom na bado faili lisiwe pixelated ukilinganisha na software zingine Uh, software ya pili ambayo utahitaji kuitumia kwa sababu logo ni mchakato, ni process eh. Utasketchi, utaresearch, utafanya nini, utafanya kudesign kwenye software. Kwa software ambayo nitakushauri design ni Adobe Illustrator, lakini tukija kwenye application ya logo logo inatumikaje, tukiipeleka katika uhalisia kama billboard, kwenye mockup tofauti tofauti kama mavazi uh, nguo na sehemu zingine, tutakuja na tuwezi kuikwepa software ya Adobe Photoshop. Hapa sasa watu wengi wamekuwa kikosea. Nimekuwa nikiona watu wengi wakidesign logo kwa kutumia Adobe Photoshop. Unakosea na sio sahihi. Kwa hiyo usitumie Adobe Photoshop kudesign logo. Adobe Photoshop ni software nzuri kwa ajili ya masuala mengine ya graphics kama hizo mockups na kazi zingine za poster na shughuli zingine, lakini sio nzuri katika kudesign faili ambazo ni vector based, kwa sababu software hii yenyewe ni raster based uh, program ina, ina pixelate over time pale ambapo una zoom tu kidogo kwa hiyo unapo design kwa kutumia photoshop ni dhahiri ya kwamba faili inaweza kuwa pixelated kwa muda mfupi zaidi au kwa kuzoom kidogo ukilinganisha na adobe Illustrator. Kwa faili itapoteza ubora kwa haraka zaidi na kufanya ile logo isiweze kuonekana vizuri, na ukizingatia kwamba wateja wetu wengi au watumiaji wengi wa hizi logo hawana uelewa mkubwa kwao unapompa faili kubwa inakuwa advantage zaidi kwa yeye kuendelea kutumia faili ambalo lina quality na lisiwe pixelated software hiyo utaitumia kwa ajili ya kufanyia uh, kutengeneza mockup na kuonyesha application ya logo software tatu ambayo pia ni muhimu na nitalicomendi ujifunze pia kama hujafanya hivyo ni adobe InDesign ni the best katika kutengeneza peji nyingi na kufanya presentation yoyote ile ambayo unaitaka kwa ukifika kwenye hatua ya kupresent na kwenda kuonyesha mteja kwamba bwana mimi nimefanya mbonya mbili tatu ili uweze kudeliver kazi, hapo nitakurecommend utumie Adobe InDesign kwa ajili ya kufanya presentation. Yes, kwa ni software nzuri. Kwa unaweza ukaona ukiwa na software hizo tatu Adobe Illustrator, Adobe Photoshop pamoja na Adobe InDesign unaweza kukamilisha kabisa mchakato wako wa kudesign logo na kuifanyia present, uh, presentation na kuideliva kwa mteja. Ukishindwa kabisa, hata Adobe Illustrator pia ina uwezo wa kutengeneza peji kadhaa na ukafanya presentation ya logo ukadeliva kwa mteja, kama utoshindwa kujifunza Adobe InDesign lakini hakuna haja ya kusema hivyo kwa sababu logo kama nilivyosema ni item muhimu sana katika brand identity kwa hiyo nashauri na ni kitu kizuri zaidi wewe ah, kudecide precisely pale ambapo unapata kazi kwa kubageni vizuri na mteja kufanya research ya kutosha ili uweze kutoa kitu ambacho kitaadi value kwenye biashara ya mteja wako lakini pia wewe kitakuachia legacy ya kwamba umefanya kitu fulani na kinatumika na bado utapata pesa ya kuendelea kuendesha maisha yako na kufanya shughuli zingine na ukawa proud na career ya design kwa ni muhimu sana kuzingatia hilo uh, kuna software zingine uh, by the way ambazo zinatumika katika kudesign logo kuna software kama affinity design pamoja na codro by the way hizo zote ni vector based program lakini uh, moja ya kitu ambacho mimi sitozirikomendi sana kuzitumia ni kwa sababu sio industry standard of course lazima tuzingatie hivyo sahizi tunakoelekea teknolojia inakuwa miaka ya mbele hapo tutaanza kufanya kazi na watu tofauti tofauti na sio kuanza kufanya kazi mpaka sasa tunafanya kazi na watu tofauti tofauti wa nchi mbalimbali watu wanaofanya freelancing kwa kuuza ujuzi wao kwenye majukwaa kama Fiverr, uh, Upwork wanaweza kawa mashahidi namna ambavyo unaweza ukafanya kazi na mtu wa Marekani, Australia na nchi zingine. Kwa hiyo unapotumia software ambayo ni industry standard inakusaidia zaidi wewe pale ambapo utahitajika labda kuwa hired kufanya kazi na kampuni fulani, na wao wakawa wanahitaji huo na ujuzi wa kutumia software ambazo ni industry standard. Itakupa uwezo mpana wewe au uwezekano wa kupata kazi kirahisi, na opportunity hiyo utakutana nayo. Kwa kama unatumia software ambazo sio industry standard, of course utakuwa unafanya kazi nzuri, lakini unaweza ukakosa opportunity kwa sababu ya aina ya software ambazo unazitumia. Lakini kitu kingine, kuna wakati unaweza ukapata client ambaye anakwambia bwana, mimi file, logo yangu ukishakamilisha kuifanya au kazi yangu ikishakamilika, nahitaji unipe faili la AI kwa maana la Adobe Illustrator. So inakuwa ngumu pale ambapo unakuwa umezingatia kutumia software zingine ambazo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo hakikisha kwamba una uwezo wa kujifunza hizi software ambazo mimi nimezieleza, lakini kitu kingine cha tatu zaidi ni kwamba kwa mfano logo, I mean software kama Codro ni software ambayo ni nzuri na inatumika zaidi katika masuala ya logo na kitu ambacho ni interesting zaidi ah, nilichokutana nacho wakati nasoma ni kwamba hii software imetengenezwa Canada na ni ya Wacanada, lakini ukisoma na kufuatilia agency nyingi za Canada bado hawatumii software hii, wanatumia software za Adobe kwa maana Adobe Illustrator katika kazi zao. Kwa hiyo unaweza ukajikuta au ukaelewa ni kwa namna gani sasa bado unahitaji hata wewe kujifunza software ya Adobe Illustrator lakini sio vibaya kama pia utaifahamu Adobe I mean Codro, itaku, itakuongezea uwanja mpana wa kufanya kazi zako, lakini matumizi ni yale yale, na bado unaweza ukapata advantage nyingi zaidi ukitumia Adobe Illustrator kuliko kutumia Codro. So unaweza ukaona zaidi, unaendelea kujifunza zaidi craft kwa maana technical skills katika hizo software na ukamaster zaidi, na jifunze pia intellectual skill, kujua value ya kile unachokifanya ili uprice vizuri, kwa kuzingatia kwamba unatumia software hii. Lakini neno ambalo ni muhimu zaidi, uh, zaidi nitapenda kulisisitiza, usitumie Adobe Photoshop kudesign logo. Tumia software nyingine ambayo ni vector based software ambayo ni Adobe Illustrator. Kwa hiyo itakuongezea value zaidi na wateja wako watakuona wewe uko serious, hata ukikaa okay, na madizaina wengine watasema kweli huyu ameshaiva amekuwa designer anafanya kazi ambazo ni industry standard so niliona leo tushare kuhusiana na hicho kitu kama una maoni naona chochote ambacho natamani tuweze kushare kwa pamoja dondosha comment hapo nami nitakuja tutaweza kujumuika kwa pamoja lakini pia like video hii share na mtu yoyote ambao una amini anahitaji kujifunza kupitia huu ujuzi ambao tunajifunza hapa lakini subscribe kama hujafanya hivyo bonyeza alama ya kengele ili kila nikiupload video huwa unapewa taarifa na kuja kujifunza zaidi kuhusiana na masuala ya creative. Otherwise, unaweza kunifuatilia pia kupitia social media zangu, Instagram Geo Media Group. Kuna madini na tips nyingi pia ambazo nazifundisha almost kila siku, utafaidika pia. Lakini katika description hapo nimekuwekea link ya website yangu ambayo kuna kozi nyingi sana ambazo unaweza ukajifunza zaidi na kuongeza ujuzi. Kozi kama Adobe Photoshop kwa beginner, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro kwa ajili ya video editing, Adobe After Effects kwa ajili ya masuala ya motion graphics. Hayo tutajipata na kuna kozi zingine ni bule kabisa unaweza kujifunza zaidi ili kusharpen skills na kuongeza value yako wewe kama designer. Sina la ziada. See you next time.